蓝月光，你，可以教我吗？你先，你先 hold 一下，我看一下，深蓝月光，你先 hold 一下，hold 一下。啊对，跟大家。 书要出了，要往往上一点，往上一点。OK。好，散文书、小说同步上市，十二月十二就上市了，大家现在可以到各大的的网络商城去预购跟购买，好吗？对，一定要去锁定哦。里面有非常火辣辣、非常帅跟美的照片，海外的粉丝也买得到，海外的粉丝也买得到，请大家记得去买哦。谢谢。好，来哦，佳佳老师准备好。莲明，好，你会拼深蓝月光，深深蓝月光的音。 我要撒娇，是不是？你就假装不会，懵懵懂懂。我我不会。你会哦。不然我教你好了。好啊。对啊，因为我其实我数学不太好，但我英文是还可以的。可以教你吗？好，那我教你总拼哦。好。第一个。第一个字。大。大。大。不是鸭子啊，是大。 好棒！小学毕业了，小学毕业了。大家我有你们给那个评选的家教老师给他几分，你们给家教老师几分，赶快给他打个分数。家教太赏脸了，赏脸你们想要评分给你们当家教老师吗？想要的赶快比个爱心哦。好，我们刚看完了两个 CP，沿海跟军海之后，我们要隆重登场的是延吉 CP。哇！ 曾经相爱过，到现在私下互动的的那种情感交流的模样。情感交流，各种情感呢，有没有说明是什么情感？OK。所以呢，而且特别喜欢你们要斗嘴，所以我们有一个情境题，网友出的情境题，他们特别私信给深蓝的主编，小编说，蓝编说，他们想要看你们这个情景，就是呢，是他们设的，对他们设的题。目。 说就是想要看到就是呃居民很开心的要帮严飞煮饭，好，然后煮饭给给严飞，是为了他一整天的辛劳，然后可能请严飞买买酱油回家，但是忘了买，然后你们就吵架。这根本你自己想的吗？粉丝编的。啊。哈哈哈哈哈是你自己想。的。好， <laughs> 没有了。快点快点。呃，开始喽。好。那所以说，是电话吗？

我已经在炒了。就你现在炒的是什么菜啊？嗯，高丽菜。你最爱吃的是什么菜啊？空心菜。 <laughs> 因为我喜欢吃高丽菜。 羞啦！哇，甩过来！哇，你那高丽菜黏到天花板上了。 <laughs> 没有酱油，不想炒了。但是你记得，我记得你是以前有大厨过的经验。大厨就是厨师过的，顾客过的经验。哦，所以我在家里有啊有啊有啊有啊。打手战？那个，亲，你问我啊，你问他。 交给我家人吃。哇，其实我们私底下的博瑞是非常的细心的，而且又会画画，又会画画，又会做菜，还会画一些那种。不要不要说，不要说，不要说，不能说，不能说，不能说的秘密。对，好，大家想要吃博瑞的什么青椒炒牛肉吗？是吧？对对对，青椒小肉丝吗？想吃吗？好吃吗？想吃居名的青椒炒肉丝的话，请点开吃好吗？好，那我们刚刚。 庭轩，庭轩哥哥，庭轩哥哥，庭轩小哥哥，庭轩小哥哥。其实庭轩在戏里，戏外都非常的照顾雅涵。我们要先说一个，就是庭轩非常照顾我的例子。讲不出来。有啦，他私底下真的蛮照顾我的，比如说，我在不知道怎么讲话的。作家耶，你明白？越南边也中暑了。好想，好想看蓝边真的。 <laughs> <laughs> 好，然后呢？我们现在那个兄妹党，哇哇哇！会讲手吗？我会他之外的男除了家人。我走，sorry。哇，大家给你超级加分，好可爱。哎呦，等一下，博瑞网友说他们不吃牛肉，你愿意帮他煮青椒炒？炒羊肉也可以啊，还是炒猪肉？哦，也可以。炒牛肉啊。 的那个粉丝团，我 I G 有点说不想吃他的青椒炒，什么肉都可以后他会煮给你们吃哦。哇雅涵，请问你现在心情如何？他刚才偷偷我说是不是太怂了？我很紧张吗？春夏春夏的发型，慵 <laughs> 懒风，慵懒风，慵懒风就在家里适合，比较适合绑这个发型。 真适合居家，啊，如果去外面，我绑了，当然是就不一样。那我先看一下这个造型哦，真适合在家里。有没有对照？我是用居家的，所以看起来就比较慵懒，比较绑的没有那么好，但是这是以它一个特色。好。对，那我们现在请雅涵非常。 <laughs> 哈哈哈哈哈哈！很粗鲁，太鲁了。我们 <laughs> 我们顾家的椅子太滑了。 马超、阳光、庭轩，庭轩最好了。天哪，网友说他也不吃羊肉，那你请问你吃猪肉吗？还是我们就给你一盘青椒好了啦？对，你就吃青椒好了。哈好哈好？哈！落吃猪肉可以吗？的。猪肉可以吗？吃猪肉的话，我们就吃青椒喽。那不然我炒一盘猪肉，买羊肉，买牛肉。请问工作人员，我们在直播结束可以回？ 大家精华篇好吗？好，好，好，不给保育要了。来，妍飞什么星座？妍飞的星座是双鱼座。可爱的哦，星奴双鱼座哦。哦，有有有有，不一样不一样啊！来，请妍飞，我们请那个介绍一下介绍一下你的这个发型。这就是马尾还没绑好。 哥哥的，哥哥获胜，哥哥一定要，哥哥笑，大家未完成， <laughs> 这真的是未完成，谁来我，他来我。Happy goodbye，这不是一个造型。非常重要的两场床戏在第六集第二十九，大家想看到的第六集。有可能会大乱斗。How many? How many people do we have? 现在是八千两百一十六。 现在是八千了，赶快破一破一万五，好不好？快，快，快！一万三哦，该是最高时了。刚一万一万一万四一万六，刚一万四，一万四。哎，一万五，一万五，我们还有福利哦。哎，一万五是申请粉丝告白时间，好不好？好。那接下来呢？最近很红的一个小游戏叫做神同步，神同步，OK。那来来来，神同步，我们要先。 先请我们延吉 CP 开始，然后另外三三位呢，还没出场的三位呢，我们来看一下他们两位的表情有没有一模一样哦。 我们要面对面吗？不用不用，你们不能看啊，你们两个一样才是默契一样。OK，第一题，王庭云，有一样吗？有一样吗？粉丝赶快说，他们两个默契有一样吗？那跟谁？来，王庭云。 进去啊！